फोटो लगैले हमारा ढोरी पे बारे पास फोटो लगैले हमारा ढोरी पे माने नहीं बात दे बड़ा बैठला या गोरी के माने नहीं बात Gracias. सुर निरदई हो प्रेम श्याम काम तोरेला न सही हो प्रेम श्याम काम तोरेला न सही हो राइटर राजा किशोर निरदई हो प्रेम श्याम काम करेला न सही हो मन ए सखी बाबे पास फोटो तो लगैले हमारा ढोरी पे धड़कन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पकड़ी बजा